家里的东西都堆起来了，但是看到这两件小家具，还是大家猜猜多少钱？其实，在集市啊，能淘到不少好东西。大家看我这帽子，就是上次在平安古董集市淘的，是店主手工做的。这个眼镜呢，就是今天的这个卡拉库达市淘的，我觉得配的还不错哈。今天去破烂集市，卡拉库达市，一会儿见。 我刚才说的这些话，不知道大家听出毛病没有？我说错了，因为今天是二十一号，是红法师，不是每个月第一个周日的拉尔集市。我可能起得太早，有点困，说晕了，不好意思。二十一号的红法师和每个月第一个周日的拉尔集市、卡拉库达市的区别呢，是这个集市就是更盛大一点，那个破烂集市呢比较小型。 你看这门口有卖一些卖吃的呀什么的，那个破烂集市就没有，破烂集市也是出摊的人也比较少，但是那个风雨无阻，多大雨啊，多大雪都会来。这个有的时候大雪大雨就会停了。出来再说吧，这小柿子都得。这是什么东西啊？ 么机器上呢？啊，摩托车上呢。宏达。那一个什么机械？什么气压计？自计气压计。我是吴晨，现在是东四红法师集市现场。 每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的谷物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。这是一个螃蟹的钙质。小螃蟹哈。 <laughs> <laughs> 螃蟹。螃蟹。大的。看不太清楚啊。我看。海内无什可。 花露。啊，这种小的，它是一套一套茶具。是吗？啊。裂了，我算。哎，这买这小盒特贵，你记得吗？有一件卖八千呢，还是多少钱？还七的呀。 那就裂了，算了吧。乐器大小特好，精致小巧，挺好的。门口卖乐器的这个招牌画的很好看。现在终于进到真正的东四集市里边了，外边就逛了半天，逛了有半个多小时。 好玩儿，这是特经典那小娃娃吗？嗯，先去看那人的摊儿去，他们摊了，乱七八糟什么都有。行。八分。好嘞。你说去哪儿，我跟你去。真挺好看的啊。特别好看，它这中间这门裂无所谓，它主要是铜出来了啊，桐的颜色。一个铜出来，一个是这种黄、黑、红。 都配出来了，这个环儿是掉了吧？应该。啊，里面也是上漆的。买了。这个忒大了。买了。这搁我那屋多好，把小的都卖了，然后这个搁我那屋。这俩怎么拿还牵我进走的时候拿就行，先搁着了。嗯。问问。等会儿问问。 我在看呢。等一下，我应该也底下。八千日元，大家觉得这个价格怎么样？嗯？哎？嘿嘿嘿嘿！拉杆里，里面有东西。哦，里面有东西。没有啊。这什么东西啊？就一个小牌牌。 没用小牌子，有字儿的都好看，你发现了吗？只要是汉字儿都好看。这个呢，大这个台球台球之类的，台球之类的。どの時代有もの？嗯，多分。多分。いや、大正よりもうちょっと古いかも。もう古い。うん。比比大正ー早，ャパ 店主说这可能是大正之前明治或者江户时期的，挺老的。啊，他这边丢了一个环，你看。嗯。这边缺个这嗯。个呢，哎，我摸って小门才好看。我看后边。有点贵。有点贵。 亚斯古西的，你干的海马斯干。啊哈哈哈！你想要多少钱？多少钱啊？我不知道。我先过一下关。狗三个小关。四千。他已经说狗三了，五千。四三，他说五千五。五千五。 <laughs> 五千。OK。ありがとうありがとうございます。これは買うので、ください。四時まで、三時まで。三時まで。

材料は、一番材料は糖ですか材料は糖ですかティーバティーテーテーです。うん。えっとね、これ中があの、霧の木木ですよ。うん。これが霧っていう木。霧。4500円。すごいあの、それに僕これ、きれい、きれいにしてるんだよ。きれいな。じゃあ仕事してるんだよ。ちゃんときれいに。取って、あの、汚れとか全部取って。 江戸時代うんこれはねあの大正江戸末期から大正ぐらいだ大正ぐらい、うん大正前後的。对，你这形状有没これこれすごいおしゃれだよ。これここんなんないよ。取ってつけて三番五作。四千にして。 <laughs> 四千。OK。OK。OK。 这这ち ok，と、ありがとう。こんなタンス出てこない。は是一万三，ちょ这两件家具越看越好看，放在这儿一会儿摊主大爷给我打包，走的时候拿走。哦，你这个北京大姐来了，我们一起。 逛了开始，我给你看看我买的这个颜色很好看，它是漆的，买了这两个太大了，我们家估计都没地儿搁。这好看，吗？我喜欢这个木，这什么木头的？桐木，这是桐木，轻，特别轻，就配这个特漆哈，对，特别好看。然后底下它是大正的，一九一九，这个差不多是江户时期，它这个老，下边你看它这个磨的。 所以它这个黑红这几个颜色配起来，加上铜的颜色特漂亮。对，就是那个，它最主要是有那个使用的痕迹，也挺好看的哈。对，所以我说让您看看，我觉得您应该特喜欢。嗯，那小门儿也特好，那铜你看磨出来了。对对对对。特别好看。刚买的。我也挺喜，我喜欢这个。对，它这个型儿特好。对，更合适，特别合适。而且有一个全芦，两个小葫芦造型的。 啊，里头你看那个，这个这也是木板的哈。嗯，颜色真棒。嗯，这个都使真使出来了哈。这里面人放画的。 <laughs> 对，藏画什么的。小碗儿喝酒的，清酒，挺好玩的。哎，这个挺好。多姐，你看这个，嗯，这什么字儿啊？ <laughs> 看不明白，我我不太懂这个，对。 后是个图案压下去的，但是我觉得他这个就这个功夫就挺让我佩服的。对，还有这一块哈，嗯，挺好。我觉得他应该这样，反正日本老是给你弄一稀奇古怪的，要不是就别的形状，要不是就歪的，太好看了。这颜色特别好。嗯嗯。 报擦吧。你拿一个报纸啊，包上，回头该碎了。出师表，嗯。真是老，嗯。这这乾隆御宝那一辈。字儿太差了，嗯。跟我感觉这个啊，这个字儿我挺喜欢的。这个字儿还行，嗯。刚才那实在太差。 这这个也不行，这字挺好的，小楷嘛，这个是，但是感觉不应该放在这本书上的那种感觉，就不同人写的可能是。这字挺好看的。すごい。オオカミ。 都眼镜了吗？这是。不知道。小五星价挺好的。你看那个米老鼠的脑袋，你帮我看看那个，穿风衣的啊。 这个真逗哎！穿风衣的米老鼠啊！都坏成这样了，挺逗的哈。你看他头发还是这种，这头发是什么呀？刷子啊，就刷毛粘的那种。嗯，今天这个集是买完了家具又买衣服，感谢大家的收看，我们下半集继续。 又买了件好看衣服。